歩いて歩けますか歩けますねぶっちゃん慣れたぶっちゃん れましたか Oh. 没。